Привіт. Погодка. Обалденна. Моросить дощ. Під ногами мокро, болото, місіво. Ще добре, що в Тернополі є асфальт. І дорожки нормально поасфальтовані більш-менш. Дивіться. Такий осінній пейзаж. Їду в центр обслуговування абонентів Київстар купляти собі сім-карту Київ Старівську, тому що я сьогодні з подивом е, на сайті Vodafone, бо я користуюсь стартовим пакетом Vodafone, е, перевірив, що буде входити в пакет послуг, якщо б я часом опинився в роумінгу, бо я планую скоро їхати в Польщу від університету, там така буде поїздочка. І мені цікаво, що я буду мати за переваги, бо в мене Vodafone. І виявляється, що Vodafone всіх лоханув. Якщо на початку йшла мова про те, що будеш мати 7 гігабайт інтернету навіть в роумінгу, але платиш 500 гривень за це, то зараз виходить, що тільки 500 мегабайт. І це дуже неочікуваний поворот тому що в Київстара там набагато адекватніше. Тому що у водофона виходить 100 МБ 100 гривень, а в Київстара 35 гривень за 100 МБ. Осінь. Рейк на голову впаде каштан. Дружина вон під зонтиком, а я без зонтика, зараз як мені лупне. погода трошки ліпша, бо не так сильно падає дощик. Я їду в центр, а дружина їде на пари. Техника вообще железна. Все, розтисковано Київстаром. І пише, це не Київстар. Це такий, ну прям взагалі осінній Тернопіль. Космос. Людей на вулиці не дуже багато. Ті, що в центрі в принципі, працюють, тут тусуються, а так в більшості, бачите. Це вам не вихідні дні сонячні. Це осінь. П'ятнадцять хвилин і все готово. Йду додому. Бачите, як я вмію телепортуватися з тролейбуса зразу на вулицю. Це теж я скажу вміння, ого. Єдиний плюс такої погоди це те, що дуже класно контрастує. Контрастне листя з контрастною травою, наприклад. Асфальт такий чорний. Поки що, поки що є жовте листя, то це контрасти. Потім буде все чорно-біле. Це буде адстой повний почнеться сірість, але чекайте, я вам буду робити відоси різнокольорові. Отже, якщо ви ще не зрозуміли, для чого мені стартовий пакет Київстар, тому що у них в роумінгу інтернет по нормальних цінах. 100 МБ 35 гривень. Водафон виходить 100 МБ 100 гривень. От і думайте. Хоча першопочатково для контрактних абонентів мало бути за 500 гривень та сама кількість інтернету, що і в Україні, тобто 7 гігабайт. Розумієте, да? різниця? Де 7 гігабайт, де 500 мегабайт. Пішли ви в баню, Vodafone. Пішли ви в баню. Я вам отакими відео буду розбавляти більш довгі влоги по можливості. Якщо буде про що розказувати, а до речі, розказувати є про що. Якщо вам розкажу про ціноутворення в сфері весільного бізнесу, ціноутворення для фотографів, для відеографів. Тому що мене вчора трошки так розсмішили. Але про це я вам розкажу в наступному відео. Підписуйтесь, коментуйте, задавайте питання, якщо вам щось цікаво конкретніше. Ставте лайки і слідкуйте за моїм каналом. Дякую, що переглянули. Гарного всім дня.